coronel y al joven de, la empresa telefónica. No lo hizo el Procurador General de la República, que es el que tiene derecho constitucional eh, y la competencia constitucional de decidir si persigue o no persigue. Lo hizo el Presidente de la República. Dos, ahora es, hay un consejo del Ministerio Público y es el Consejo Económico y Social que designa, que elige, que preselecciona, que propone a la señora Gisela Cueto. Así es, la Cueto, a procuradora eh, electoral, procuradora fiscal electoral. Lo decía el Consejo Económico y Social. Y entonces, mira la ironía de la vida y la vulgaridad de este país respecto a la, la falta de institucionalidad. El Consejo del Ministerio Público ayer, entonces, el Consejo del Ministerio Público ratifica, dice que la elige, la selecciona pero es el Consejo Económico y Social que, lo ha decidido y los partidos políticos. Lo otro es que eso se, decide tres días antes de las elecciones. Aunque es interina, claro está. Pero el problema es que eso requiere de un fiscal por cada mesa electoral. eso requiere de un presupuesto. eso requiere de una logística y eso requiere de eh, todo un proceso. la misma cantidad de personas que trabajan eh, como policía o como, qué sé yo. Presidente de mesa. Presidente Esa misma cantidad de gente que se necesita que ella va a tener que manejar. Entonces, en tres días. En tres días. En tres días va a tener esa gente, días, preparada para oye, en tres días ella no tiene tiempo de leérselos considerando ah. que, que, preceden a la ley. en, tres, días en, ella tiene para saber tres días, en tres días, en tres días, no es capaz ni siquiera de asimilar que ella fue elegida, que es peor. Oiga oiga antigua, se supone, eso es una figura nueva dentro del aspecto jurídico, ¿verdad que sí? Nuevo. Entonces, se supone que la creación de esa figura, que la, creación de esa figura necesita una estructura, que es lo que estamos diciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad ahora en este momento de que eh, eh, se creara, de que se nombrara, de que se eligiera una, el nombre es procuradora eh, interina de la Procuraduría de Asuntos de Delitos Electorales, que es de manera interina. Pero esa interina va a tener bajo su responsabilidad de supervisar, de vigilar dos elecciones. ¿Cuánto tiempo tiene que se, se, hizo la ley electoral? que se, promulgó la ley Hay una que del año pasado y la bueno, otra de, ese mismo, esa misma promulgación, ese agente de tuvo que ser nombrado el mismo día que esa ley entró en vigencia. Ese mismo día, no ahora, pero, tres días antes de la elección. Además, ¿por qué la, vehemencia y la, la, la rapidez con la que hay que nombrar ahora este fiscal? porque sobre todo la oposición requiere de transparencia y de garantizar que el partido de gobierno no compre votantes, no compre cédula. Pero sucede, oye, y, y, el Consejo Económico y Social y los partidos políticos deciden que sea la señora Gisela Cueto por el tema de integridad, honestidad, pulcritud y compromiso con un proceso sano y hacer cumplir la ley. Pero los subalternos de ella todos son los mismos fiscales que hay ahora. Claro. Los mismos fiscales que hay ahora. Entonces usted se da cuenta, antiguos y amigos televidentes, que hay una complicidad. Porque ¿quiénes tomaron esa decisión? Todos. Yo te voy a decir una cosa. Oye, los procuradores fiscales de delito electoral que van a actuar en las mesas electorales de San Francisco de Macorís son los que están en la fiscalía de aquí, de Macorís. Los que no han avanzado la, la querella con la querella que han interpuesto los afectados de Muné y sí la que está contra ellos. Esa fiscalía es la que va a dirigir los delitos electorales aquí, la que va a ah, prevenir, a sancionar los delitos Ahí sí van a accionar. Eh. Entonces, si esa Procuraduría Fiscal de aquí no ha servido para resolver los problemas y para defender a la sociedad, sobre todo a los que menos pueden, mucho menos va a hacer, o, o sí se va a hacer de la vista gorda cuando vea que un miembro del Partido de la Liberación Dominicana esté comprando a un miembro del PRL. Lo que yo quisiera es... Pero que eso va a ser mareo. Lo que yo quisiera es... ¿Dónde está el procurador fiscal que está persiguiendo el delito? Primero, de que a los cinco miembros de la Junta Central Electoral decidieron suspender las elecciones. Delito fragante. el más grande de los delitos. Dos, a los que sabotearon el, proceso electoral. ¿Dónde están...? Y ya la ley estaba. Lo que dice el doctor, los fiscales debieron haber estado nombrados. Nombrados el primer día. No. Yo quisiera entonces que usted me dijera y esos delegados de los partidos políticos, cuál fue el criterio y cuál fue la necesidad, por qué y para qué tener que ser sancochado y muy mal sancochado esta elección. Paciencia el pues, del pueblo de que se está haciendo algo. Yo quiero, Antiguo y serio, finalmente eh, leer esta invitación que nos envía nuestra amiga, compañera, la doctora Milagro Sierra, donde nos invita a la gran inauguración de Más Salud Mental, unidad de motivación, acompañamiento y sanidad mental. entonces este en el el día de hoy, 3 a las 7 de la noche, en el edificio Reinaldo Almanza, en la suite 205. Así que gracias, doctora, por invitarnos a la inauguración de este, o la ampliación más bien, de este eh, consultorio en el edificio Reinaldo Almanza a las 7 de la noche. Más salud mental, unidad de motivación, acompañamiento y sanidad mental. Así que gracias por la invitación y eh, pues sabe usted que ya expusimos nuestras excusas eh, por las razones que ya usted conoce. Así que le felicitamos y ya el próximo video que estaremos nosotros hablando de esta eh, gran actividad antigua. Sergio, yo quiero finalizar mi comentario eh, porque no hablamos, solamente Marlisa se refirió al coronavirus y fue el comentario que le hice fuera de cámara. Eh, recientemente, tengo entendido que ayer llegó eh, un gran equipo, un avión repleto de chinos, de especialistas chinos con una serie de, de utensilios, como una especie de donativo a Italia y además de integrarse a la labor de de trabajar en pro de que esta, este virus no se siga expandiendo. Ellos quieren, eh, van a poner de manifiesto su experiencia que tienen, vivir en China, donde fue donde nació y surgió este coronavirus. Yo decía... Y que ahora mismo lo tienen controlado. Correcto. Entonces yo decía, yo decía que tal vez no fueron los chinos que debieron llegar a Italia a colaborar de esta manera. Yo creo que fuimos nosotros que debimos ir o Italia venir o pedirnos a nosotros orientación, qué hacer, porque en China, ¿cuántos muertos van? Más, de 2.000. Exactamente, van más de 2.000. Nosotros, un país, un paísito extremadamente vulnerable a cualquier situación de salud o a cualquier situación, no importa la índole que sea, que somos extremadamente vulnerables, tenemos la condición de que estamos, que aquí todo está en orden. Dicen nuestras ah, ah, autoridades. Hay aquí eh, los, eh, los requerimientos y el protocolo necesario ¿Analizaron a esos chinos que vinieron a todos los equipos? Parece que sí, eh, eh, eh parece que sí, que nosotros hemos cumplido con todo, porque aquí, según nuestras autoridades, según los organismos que deben, eh, que, oficialmente están llamados a emitir esa opinión. entonces, los resultados sí. Entonces, claro, entonces, <laughs> le quiero decir a Italia que no debieron aceptar esa Italia de China. Tiene tiene debió pudo pedirnos a nosotros. o nosotros que Italia tiene que recibir su ayuda. Lo que pasa es que Italia no, tiene... No, serio, escúchame. No, no, no, te voy a chatear el no, comentario. No, no, si no voy a chatear el comentario. Te voy a llevarte el comentario. La lo experiencia pasa es que Italia no tiene la Virgencita de la alta gracia, el gran poder de Dios. No, no, eh, es lo que no acompaña En a eso estoy convencido, que este es un país antiguo, extremadamente <laughs> bendecido por Dios y la Virgen de la Alta Gracia. Porque aquí no se ha hecho nada. Porque no ha sido por negligencia, no ha sido por acciones eh, eh, en pro de que no estemos nosotros siendo afectados tan directamente por este virus, que no ha sido por las acciones que han hecho las autoridades. De manera que yo hubiese sido Italia y acuda a nosotros, o de otra manera, o nosotros de manera espontánea ofrecemos nuestra ayuda de qué acciones hacer para evitar ser impactados de tal manera, porque nosotros, según las autoridades, está todo controlado. Mira, yo, quisiera eh, unos segundos es como llamar la atención. Hay que, hay que, hay que cuidarse, el doctor eh, sería el más indicado a, hablar eh, de, esta parte que digo. Eh, cuidarnos, prevenir, todo, pero esto no puede convertirse, señores, en una locura, en una patronale. Esto no puede convertirse en una patronale. Que los supermercados están llenos, pero es lo que decía Yelisa si usted compra toda la manita limpia, entonces los otros, ¿qué se van a poner en la manita limpia? Cuando los cuando lo saluden, lo van a infectar. <laughs> Entonces, vamos, a darle como conciencia, y sobre todo el Estado Dominicano, Salud Pública, y todos los demás ciudadanos, vamos a ver a coger esto, a, con seriedad. Esto no es un relajo y aquí esto una, patronal le han convertido del coronavirus. ¿Responsable? Las, las propias autoridades. Y su desinformación. Bueno, hemos llegado nosotros al final de este contacto de la Gracias Antigua, gracias Sergio Romero. Hoy cumplimos nosotros cinco años, ¿verdad? Llegando a toda la región nordeste del país y del mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo, telenor.com.de. Gracias Julio Vargas, gracias Eugenio Vargas, gracias Luis Vargas por darnos la oportunidad de nosotros construir este proyecto y hoy ah, pero esos son a, cinco, a cinco años. Así que, y esperamos pues, cumplir los 10 años así mismo como nos hemos mantenido este equipo intacto y trabajando de manera conjunta. El, 12 de el 12 el jueves 12 del año 2021 estaremos celebrando el sexto aniversario. Así es, así es, <laughs> jueves, Agradecer como siempre a ese equipo técnico que ha sido parte muy pero muy importante para que este espacio salga tal cual nos los hemos propuesto nosotros durante estos cinco años. José Paulino, a Melvin, allí en el máster, Mr. Edward, el Morenito, un gran colaborador, nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. a ustedes, gracias por su amable sintonía, invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Feliz resto del fin de semana y a votar tempranito el próximo domingo para elegir y o cambiar las autoridades que ustedes entienden deben dirigir los destinos de los gobiernos municipales. Feliz resto del fin de semana. Ponte al día y transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Gana televisores LED.